соны ол жігітке айттым енді мен аштықты бәрібір тоқтатпаймын неге бұлар әу бастан әкеліп тастамады күдік тудырады сосын әке шешеммен кездестірмей жатыр әке шешемнің бір заты әлі келген жоқ аман ба жоқ па сосын күйеу балам дулат жанболат қатты алаңдадым өйткені мені ұстағанда өздеріңіз білесіздер үйге келіп шақыру қағазын әкелген жоқ сотқа шақырған жоқ полиция участогіне шақырған жоқ орта жолда ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары келіп жұлқылап алды көліктің терезесін сындыра жаздады күйеу баламды мына жаққа сүйреді мені мына жаққа сүйреді мен ол жерде айттым сендер енді жұлқылай бермеңдер мен өзім білем өзім ұғымды барам онда тұрған ештеңе жоқ сол ә, отбасыма алаңдаулымын ә, дулатты бір жерде бірдеңе қылды ма әке шешемді түннің ортасында бірдеңе қылып кетті ма кім біледі сондықтан олармен кездестіріңіздер әйтпесе аштық тоқтатпаймын деді олар жоқ кездестіре алмаймыз сен дейді курортта жатқан жоқсың сен түрмеде жатырсың дейді мен айтамын мен білемін қайда жатқанымды осының алдында талғарда жатқанда көзінен жас ағызып жылатып тұрып шешемді алып келіп еді ғой енді неғып кіргізбейді яғни әке шешеме бірдеңе болды демей жатқанда ақыры әлгі басшысы тұрып алды ә, жаңағы балабеков деген ешкімді кіргізбейміз ештеңені бермейміз одан кейін ол жердегі іштегі жүрген жігіттер ақырын ақырын сыбырлап маған айтып қояды негізі мына жердегі отырғандар мына тамақ қабылдап алатын анау мынау қабылдап алады түгеліне бұйрық берілген екен ештеңе бір зат кіргізуші болмаңдар думанға бір адам кіруші болмасын ә, дедім содан былайша айтып аштықты тоқтат деп тоқтатпаймын дедім әке шешемді көрсетіңдер дедім олар қоймаймыз деді сосын айттым онда мен аштықтың талабын күшейтемін мені ақпарат құралдарымен э, кездестіріңдер мұның алдындағы талғарда жатқан кезде мен күштісін бір қойып содан кейін жұмсарттым ғой осы жолы жұмсағынан бастадым айттым енді ақпарат құралдарымен кездестіресіңдер әйтпесе болды ана әке шешеммен кездеспеймін енді алып келсеңдер деп дедім артынан ол тағы да келді мен ешкіммен сөйлеспейтінімді айттым әлгі прокурормен сөйлеспеймін деген жазуды тағы да жазып қоюға тура келді ешкіммен сөйлеспеймін деп ақыры бір екі күннен кейін әлгілер келді енді тіл табысайық компромисске барайық жарайды компромисске барсақ барайық әкем шешем қарындасым күйеу балам үшеуі келсін төртеуі келсін дедім ақыры ертесінде үш күннен кейін төртінші күні ғой төртінші күні ма бесінші күні ма шақырады келді деп барсам әкем жалғыз тұр ей шешем қайда дедім шешем ауырып жатыр деп жарайды ауырса ауырып шығар қарындасым мен дулат қайда десем олар сені көрсек жылаймыз алаңдаймыз деп айтып кірмей қалды дейді мен бірден түсіндім оны ар жақтағылар сөйтіп үйретіп қойған әкемді қолымды бір сілтедім болды ана өзі орысша сөйлейтін кісілер соларға айттым сделка отменяется дедім ешкіммен сөйлеспеймін оған қайтадан келді әлгі компромисске барамыз дегенді айтпақшы э, ақпарат құралдарын сен шақыруыңды қой э, төртеуін кездестірейік деп айтты ғой сонымен айттым енді келісім бойынша төртеуін әкелуім керек жарайды шешем ауырып қалған ана үшеуін кіргіздім деп бардым да камерама қайтадан жатып алдым сондықтан бір бес минут па он минут па араға уақыт салып қайтадан келіп үшеуі келіп тұр енді шығып сөйлесіп бардым ә, бастықтың орынбасары жаңағы балабековтың кабинеті ау деймін соның ішіне кірдік әкем тұр күйеу балам тұр қарындасым тұр әлгілермен әңгімелесіп жатсам әлгі кісі кіріп бара жатыр мен айттым жеке сөйлесетін ә, әңгіме бұл шығыңыз деп әңгіме шығарып жүрмін кабинетінен сосын әкем қарындасым күйеуім үшеуміз әңгімелесіп бұлардың бәрі жағдайы жақсы екенін білдім сосын жақсы енді аштықты тоқтатамын дедім содан кіргеннен кейін әлгі марат сансызбайұлына да айттым енді өздері ғой соғыс іштер мен тып тыныш енді міне орындады шарттарын менің шарттарым бір кереметтей ертек емес тоқаев орнынан кетсін деген жоқпын назарбаев сотталсын деген жоқпын парламент тарасын деген жоқпын әке шешеммен дедім болды осыдан кейін енді болды енді келісімге келдік қойдық қол алысып қойды содан кейін енді міне жиырма бес тәулік өтті кітаптар әкеліп берді қойшыбек бауырым кітап әкеліп берді үйден келді төрт бес кітап осында өзі небір классиктердің кітаптары бар екен бірақ бәрі орыс тілінде соларды алып енді сол жиырма күннің ішінде бір шамамен бір он шақты кітап оқып тастадық енді бұл жерде тоқаевқа алғыс айтам көптен бері кітапқа бетін ашуға уақытым болмай жүреді сіздің арқаңызда 25 тәулік бойы көп кітап оқып тастадым сол үшін ғана рахмет ал енді мені қамады думан алдында 15 тәулікке қамадық одан кейін 25 тәулікке қамадық мұның сағысынды енді осыдан кейін жым болып жүреді деп ойласақ, қателеседі мен тәуелсіз журналистикадан жұлып алып шығып саясатқа араластырған өздері сонан кейін жұлқылап бір емес бірнеше рет ұрлап алып кететін өздері заңды белшесінен басатын өздері әлгі парламент сайлауының алдында көпіріп ойбай елді революция өзгертпейді эволюция өзгертеді деді ғой бәріміз қатыстық көрейік егер парламент шынымен демократиялы болатын болса неге істемеске мемлекеттің бір шетіне шығып өзіміздің жұмысымызды жүргізейік демократиялы ел болайық деп тырмысқанбыз міне арайлым назарова қарындасым тұр мұхтар тайжан рысбек ағамыз тұр әне мен жүз пайызға сенімдімін осы кісілердің барлығы жеңіске жетті ал иә. қазіргі отырған парламент заңсыз тоқаев Өз өтіргіні өзі шалынып болды. Бір өтірік айтты, реформа деп. Елге өзгеріс әкеледі. Екі өтірік айтты, дау сұрлады, жеті жылға өзіне өзі президент қылды. Үшінші өтірігі мәжіліс сайлауын жасаймын, демократиялы ел боламыз деді, тағы қақалды. Мен айтқым келеді, өтіріктің құйрығы бір тұтам дейді қазақ. Ал сіз бір емес үш рет шалындыңыз. Оның алдында талай шалындыңыз жаңа өзендіктерін түгелін жұмыспен жарылқаймын деп атаңның басы болды жиырма мың террористі бар жиырма мың лаңкесі бар зорланған медбикемен басы кесілген солдаты бар ә, жетеді ғой өтірікке деген әбден өтірікке тойдық бәріміз қайсы бірін қайсы бірін санай бересің санай беретін болсаң иә жетеді сан жоқ ғой сан жоқ енді бұлар ойлауы мүмкін енді 25 күннен кейін шықты ғой бұл енді тым тырыс жата қалатын шығар деп жоқ митингке шақыру деген негізі өркениетті елдерде қалыпты жағдай митинг деген ол бейбіт шеру әр адам өзінің құқығын қорғау үшін ә, ішіндегі жатқан ойын жеткізу үшін көшеге шығуға құқылы ол біздің конституцияда жазылған тіпті бұлар Э, конституцияны шимай шимай қылып э, рұқсат сұраудың қажеті жоқ апарып ескертпе тастай сал да шыға бер деді артынан әкімдіктің батасын күтесің деді бұл тағы да әлгі өтіріктерінің біреуі митинг дегенде бір төрт бес адамның басы жиналса болды э, қорқып шыға келеді көлеңкесінде шошитын болды бұл митингке шақыру ешқандай заңға қайшы емес ал ол адамды ұрлап алып кету оған ешқандай қағаз Э, бермей отырып апарып түрмеге қамау оның үстіне мен ол кезде кандидат болдым ал кандидат деген ә, сайлау кезінде сайлаудың жаңағы нәтижесі шыққанша депутаттың мандаты бар оның өзіне қарамай аяқ асты таптап апарып қамап тастады мен әлі де митингке шақырамын дәл бүгін осы жерді қолымды ұстап апарып қайтадан қамаса да мен шақырамын бәрібір шақырамын мен айтқым келеді әгер 120 менден басқа кандидаттар тәуелсіз кандидаттар ойларыңызда болсын бұл елдегі өзгеріс маған ғана керек емес бәрімізге керек мына тұрған ағайын сіздерге де керек бүкіл елімізге керек егер біз мына тоқаев демократиялы бетбұрыс жасап дені түзіп жұмыс жүргізетін болса онда митинг бізге керек емес еді осы арайлым бар Рысбек ағамыз бар мұхтар тайжан динара егеубаева міне бұның барлығы барып тұрған заңсыздық заңсыз парламент заңды парламентті заңды депутаттар шетінен соттап жатыр сондықтан халықты мен тағы да шақырамын дайын болыңыздар біз өзімізді өзіміз қорғамасақ болмайды қазақтың күні қазаққа ғана керек мұхиттың ар жағындағы ақшқа да еуропаға да түрікке де орысқа да қытайға да керек емес иә. қазақтың жағдайы қазаққа ғана керек әлгі айттым ғой өтіріктің бұйрығы бір тұтамды егерде жаңағы тоқаевтың эволюция керек революция керек емес деген сөзінің өтірік болғанын тағы да айтып э, сіздерге енді мен айтайын назарбаевты саддам хусейннің тоқаевты мұзафар э, кім еді анау каддафи мұафар э, каддафидің ал ана ақордадағы <coughs> күркетауық пен үйрек ерінді чаушескудің тағдыры күтіп тұр бұған думанды апарып қойма тайжанды апарып қойма рысбек ағаны ғана емес бізді қамасаң қамай бер 19 миллион халық өзі шығайын деп тұр үлкен қан төгіс болуы мүмкін ал сол қан төгіске итермелейтін мен емес рысбек аға емес басқалар емес биліктің өзі тоқаевтың өзі осыдан кейін осы сөзімнен кейін маған экстремизм деуі мүмкін мен айтайын мен өз сөзімнен таймаймын мен экстремист емеспін мен ұлтжандымын қазақтың қамын ойлайтын азаматпын осындағы 120 кандидаттың барлығы сондай жігіттер ал тоқаев нағыз экстремист нағыз террорист дұрыс қолдаймын қазір мінекей белсенділер келіп жұман мұхаммедкәрім бауырымызды қарсы алып тұрмыз жиырма бес тәуліктен кейін сұрақ қоя кетейін шапқаннан кейін шығып отыр қызылордадағы кімді білесіз ғой абылай аға абылай аға сізге хабарласын деп отыр абылай аға Э, бұл думанды жиырма бес адам заңсыз қамап жіберген өткенде жалғыз пикетке шығам деген үшін қазір соны күтіп алып тұрмыз белсенділер келіп тұр мінекей алматыда есіктен жан жақтан естідім жаңаөзен жаңаөзен тағы да кім біреу барып алдап сулап жұмысқа орналастырамыз деп ермұрат бапи мақсат толыбай ринат бірақ мардым ештеңке айта алмадым алдап келіп шексем қарсы емессіздер ма алдап қайтарып жіберіп оларды қайтадан сол жаңаөзендегі жігіттерді шыққан соттап жатыр дейді қамап жатыр дейді рысбек аға спираға дейді қайда спираға бұл кісіде бұл кісіде оқыған жоқ ол кісі кеше ғана соттан шыққан адам сен мұнда отырғанда халық парламентінің жиынын өткіздік иә өзіңнің қатысуыңсыз сен өте керек едің иә, иә. сен керек кезінде мұнда әкеліп отырғызып қойды тығып қойдың десеңізші жоқ сені тығып тастады сол халық парламентінде міндетті түрде алаңға шығамыз деп митингке шығамыз дедім жауапкершілігімді мойныма аламын дедім митингені өткіздік шықтық барлық мәселені айттық иә енді сол бойынша жауапкершілікке тартып мұхтар тайжанды отырғызды ильяшевті әлнұр Ильяшты отырғызды асылбек қараевты отырғызды ұлықпанды отырғызды оралдан нұржан алтаев нұржан алтаев алтаевты отырғызды астанадан Алдың күні менің процессім болды маған прокурор елу есептік көрсеткіш сұрады судья отыз мың берген болу керек жүз жиырма мың бірдеңке тиыны бар соны прокурордың долясын бермей қойды сол сияқты кеше кеше оспан мұрат оспан кеш емес түнде сағат тоғыз ондарда мұратқа оғанда есептік көрсеткіш берді аха марат айтбаев бар марат айтбаев марат айтбаевқа оған 87 сексен жеті мың салды қысқасы халық парламенттің мүшелерінің бәрін шетінен қырғидай тиіп сотқа тартып жатыр заңсыз парламент заңды парламент сотқа тартты бұл нені көрсетеді бұл ең алдымен сені бастап қудалауға алды қорыққаннан қатты қорыққаннан бізден гөрі сенен ерекше қатты қорқады екен өйткені алдымен сен бастап және сен тегі мен өзімден ғана деп ешкімді шақырмасаң да ол заңсыздық екені түсінікті бәрін дәлелдедік сот сөздердің масқарасы шықты ол туралы енді өзің біле жатарсың ең басты мәселелер бірінші халық парламентінен қорқып отыр оның шын қалықтың халықтың қалаулары халыққа қызмет жасайтын елде өзгерісті өз қолдарымен жасайтын қабілетті осында тұрған белсенді азаматтардың қайраткерлердің мәжіліске мәслихатқа кандидаттардың үлкен шоғыры жиналған көрді содан қорқып отыр Өткені қорқатын себебі мынау сайлаудың ұрлығын әшкерелейді сайлауда қылмыс жасағандар жазаға тартылуды талап етеді парламенттің негізсіз екендігі сол негізсіз легитимді емес парламенттің жасақтаған үкіметтің де негізсіз екендігін дәрменсіз екендігін соны әшкерелейді деп осындай шаралар жасады бір екінші мұндай қысымшылық жасау мына жанармайдың бағасы қымбаттап жатыр жаңаөзендік э, азаматтарды жұмыссыздарды астанаға барған соны қазақстан халқы қолдап кетеді деген қауіп бар осындайларға жол бермес үшін митингке кім шығады ол митингке шыққан бәрі жау саналсын митингке кім шығармаймыз деген диктат үстемдік жауыздық сол кәсіпті қолданып отыр әйтпесе бейбіт жиыннан ештеңке қирақпаған жоқ ештеңке бүлінген жоқ бәрі қалыпты дұрыс өтті бұл жерде өздерін өздері қазір көрсетіп отыр легитимді парламенті бар үкіметі бар құстық құрылымдар бар соты бар президенті бар бұлар бәрі тұтас билікті иемденіп алған үлкен бір мафия екендігін дәлелдейді әйтпесе сот заңсыз қаттымаға, қаттамаға заңсыз қудалауға тоқтау салу керек қой ешкімді жазаламау керек сондықтан ендігі күрес осы біртұтас мафиямен болады бұл мафияның ішінде назарбаевшылдар да бар тоқаевшылдар да бар екеуінің екі жағына шығып ары бері екі ортада тұрғандары да бар былайша айтқанда ескі жүйені сақтап қалу тоқаевқа да керек болып тұр олар бетін ашып берді сондықтан бауырым енді сен 25 күн тынықтың демалдың бізге қарағанда тым күшсің иә сенің жоқтың қатты білінді иә егер сен болсаң митингке шыққандардың қарасы әлдеқайда көп болар еді <laughs> оны сезіндік өйткені ақпарат кеңірек тарайды ғой сенің мүмкіндігің бар ә, қойшыбекке басқа жігіттерге бекенге бауыржандарға рахмет басқа блогерлерге рахмет олар да қал ақпараттар таратты шындықты көрсетті біз өзіміздің халық парламенті біз деп тұрғанымыз жұмысын ары қарай жалғастырамыз арнайы ә, мақсаттарымыз бен міндеттерімізді белгіледік оны өзің қолдайды толықтырады қажет болса деп ойлаймыз енді сен алдымен соны мен танысып халық парламентінің мақсатын міндетін атқаратын шығар оларды дереу іске кіріс алла қаласа бір сөзбен айтқанда э, халыққа берген уәдеңді орындауға мүмкіншілік берді белсенділер сіздерге э, мәжілістің депутаттары осында даже түркістаннан келіп тұр ана <laughs> сіздерге ол жақтың кабинеттері не қыласың ол керек емес жаман қатты иіс шығады иә сол үшін таза өзіміз таза ауада жиналамыз ба өзіміз білеміз иә халыққа берген уәделерімді орындайтын мүмкіндік бар рысбек аға барлығына жерде үйімдастырып, бірінші отырысы өтті бірінші отырыстан кейін осылай қамау басталды сосын мен 15 тәулік сұрағанмын негізі анау демалып шығады деп бірақ кездесе алмай қаламын ба деп ойлап отырғанмын мен шыдай алмай сосын айтты думан төлейік штрафтың ақшасын саған түрмеден <laughs> жаңа шыққан адамды қораға шыққан жақсы болды жиырма бес зарплатыңды алып шығады деді ғой сен қайта қамауға иә, алуды қайта қоймайды неге десем айтады кабинет іздемейміз басқа бәріміз осы жерде халық парламенттің жиынын өткізе береміз жоқ мен неге айнып қалдым одан мұхтар сояқта екен иә әнші екен асылбек сояқта екен Қызыдан сол жаққа апарады екен одан ол швейға барса одан кейін үндеу бұл кісіні апармайды екен ғой бұлар шашыратып бәрімізді жан жаққа отырғызып жатыр ғой қалғандарына беріп мен неге сен Достан бірінші болып достан тұтасың иә шықты маған айтпақшы кеше шықты кешірші он бес күнге е сені насыбай атады деді ғой айтпақшы ағайын ескерте ғой. менің инстаграмдағы фейсбуктегі логиндерімнен Э, немесе ұялы телефондарына э, бір ұятсыз сөздер жазып немесе тағы бірдеңе хабарламалар жіберіп аяқ астынан тоқаевты өлердей жақсы көремін төпілейін жалаймын деген сөздер оқып қалсаңыздар ол мен емес менің телефонымды екі телефонымды ұлтқа қауіпті комитет ұрлап алып бермей бір сағатқа дейін телефонды шұқылады ішін ашты ма жоқ артына бірдеңе салып <coughs> жоқ әлде менің негізі логиндерімді бұзып кіру мүмкін емес ондай ақылды хакерлер бұл билікке туған жоқ олардың милары жетпейді олардың миын емес олардың басында ағаштың жаңқасы екенін айтайын сондықтан олар логоны бұза алмайды менің нелерімді логиндерімді дегенмен сондай бірдеңе байқап қалсаңыздар біліңіздер иә. бұл мен емес тоқаевтың ұрылары ұлтқа қауіпті комитеттің әрекеті бостандық бостандықтың роботсының инспекторлары ашуы мүмкін сотта көресің кешегі одан машинаңызды мұрат мұрат аға машинаңызды алып кетіңіз дейді мен айтамын ей айналайын алып кетейін телефонды ақтан алдым десем қазір кран келеді дейді да а крановщиктен алдың ба деймін да <laughs> үйді қараса сонда мен сұрайды деп ойламаймын телефонымды қайдан алдым мен сұрап мен жүз екіге звондадым ғой дейді да соны жаңағы думан сен айтқан анау революциялық революциялық жолмен болмайды революция жол өткенде анау сотта ұрысбек өзінің процесінде сол кезде бүкіл жерде отырған бәрінің көзінше айтты сендер бізге эволюциялық жолмен өзгертуге мүмкіншілік бермей жол жауып тастадыңдар енді революциялық жолменен соған ашып беріңдер бізге деп дұрыс ол өте дұрыс нәрсе енді басқа дұрыс жоқ мен білемін бәріміздің көңіліміз бір жерден шығады жаңа өзендіктердің көтерілгенін естідім сіздердің осы алматыда шыққандарыңызды естідім бәрін біліп отырдым не айтып жатқандарыңызды шіркін мен өз көз алдыма елестетіп ракеңнің енді айтатын сөздері былайша айтқанда біліп отырамын мен сұхбат талай алдық қой бәрін хаттарымды алып отыр ма орехтың ішіне салған менің хаттарымды алдыңдар ма иә, алдық алдық салған иә алдым біреуге беріп қалған жоқсыз өздері халықты ашындырып жатыр жоқ бүйтемін ғой хат жазамын да құрманың астына саламын да екінші жыл келгенде айтамын ә құрманың астын ашып қарадым екен деймін де хат жазып жіберемін құрманың астын қара деймін де орехтың ішіне салып жіберемін орехтың ішін көрді ме екен көреді жаңағы ашып қарайды ғой битің айтайын сен досжан битің айтайын бар ғой айжанға жете алмай дегенсің ей айжан қой жеттім ба болдым мен ол сендердікі майда шүйде емес ол жауып жүр ғой мына айжанның күйеу болғаныңыз мені құтқарып болып қалды өйткені наурыз сотта маған шал жасаған кезде сол кісілер құтқарып алып қалды төрт қыз шабуыл жасапты осыған тиемін деп мынау видеоңызшы бәріне мені қоя беріпсіз енді шешем қалды маған жібереді билікке қарсы шықпадан үйде отыратын сол кісі сол кісімен сөйлесіңдер ал осы жаққа келіп бұл суреттің бәрі ертең бензинінде митинг бұл суреттің ертең ішінде де кеткен барлығы дұрыс барлығы түсеміз деп жатыр балалар сөлікке түсіп мінекей көріп тұрмын енді жібереді алматыдан келген думанды қарсы алдық аман есен мен сонымен қайтамыз енді жақсы сау болыңыздар рахмет бәріңізге көріп отырғандарыңыздай бүкіл белсенділерді қамап жатыр қазір енді мадина ұланованың да соты болу керек оны да соттап жатыр енді бұлар мынау халық парламентінен шын мәнінде қорқып отыр өйткені халық парламентінің бүкіл мүшелерін бірінен кейін бір соттап жатыр мейлі тыңдағандарыңызға рахмет сау Ал жақсы ағайын көп рахмет